trevas me tirou e teu espírito me encheu com seu amor sem abismos mais sua imagem me formou vazio. smile.